Hace poco tiempo murió mi papá también. Lo siento. Gracias. Bueno, ahora solo falta que escojas el ataúd. Tenemos de todos los precios. Tú abonas el 30% y el resto en cuotas, en letras o en cheque. Este es el mejor que tenemos. En uno de estos despedimos a mi papá. Él fue el dueño de esta funeraria durante 40 años. ¿Cuánto vale este? 923 mil más IVA. tendría algo más económico? Mm, bueno, estos eh, son de terciado de pino, 140.000 mil más IVA. Sí, yo creo, sí, me quedo con ese. Señorita Carmen, hay un problema. ¿Qué pasa? Bueno, el fallecido ya está en la morgue, pero el certificado está sin entiembre, por lo tanto usted sabe que no podemos retirar al fallecido. De nuevo, pero la otra vez pasó lo mismo cuando lo fue a ver mi hermano. Bueno, su hermana ahora no está, por lo tanto usted sabe que la entrega fallecido hasta las 4. Sí, sí, sí, sé, sí, ya, yo voy Sí, buenas tardes. Mm, mi más sentido pésame. Ah, a ver, tranquila. Deme su dirección y yo voy a ir personalmente a verla. ¿Sí? Perfecto. En un rato más estoy allá. Hasta luego.